am pregătit. Cătălin uh, Cornea este specialist în dresaj și ne-a adus în vizită exemplare din cele mai iubite rase. Bine ați venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit, suntem în gașcă mare. Da, da vedem, da, vedem, da. da v-am să... ocupat platoul, voi doi săraci stați înghețiți acolo pe un... Vrem să ne faceți cunoștință cu fiecare dintre ei. Păi uh, ei sunt uh, elevii mei, fiecare, dacă vedeți cu mic, cu mare, diverse rase, Așa. Uh, genuri diferite, adică unii băieței, alții fetițe, da? da? au diverse niveluri de dresaj, deci fiecare este un pic mai avansat sau mai începător, dar special am ales conglomeratul acesta ca să vă să, să vă arăt vouă cam cum se începe cu dresajul și cam unde se poate ajunge dar uh, n-am ținut neapărat să fie numai rase de lucru pe cum e, precum este Bela da. Malinoa. Am zis să vedeți rase din tot felul de, de, de zone exact. care nu sunt neapărat de lucru. Unii sunt mai uh, încăpățânați, alții mai neatenți cu capul nori. Și da. am zis hai să Hai să facem o aroganță și să-i strângem pe toți aici și să Corect. ne un pic cu ei. Hai să-i luăm pe fiecare în parte și să ne spui câteva cuvinte despre fiecare. Sigur. De exemplu, Bela este un cățeluș începător care a făcut 10 ședințe de dresaj. Da. Să ne spui și ce rasă pentru cei care este nu știu. Uh, ciobănesc belgean malinois. Este o puștoai care are 7 luni, nu? Da. 7, 7 luni. luni, da. da. Și a făcut elementele de bază. De exemplu, uite, dacă hai să ne jucăm hai să, un pic hai să ne jucăm, da, Intre să și cu vedem. Cu pas. Bun. Uh, m-am gândit să facem câte două, trei elemente cu fiecare dintre okay. ei, da? da? Pentru că astfel exemplificăm și oamenilor de acasă care iubesc câini și care și-ar dori să vadă niște da, câini ca în da. filme, da. că uh, totul începe cu elementele de bază, cum ar fi acest șez, acest culcat. Da. Gândește-te că în lumea lor poziția culcat îi calmează pe ceilalți. Deci dacă reușești să-ți pui tu câinele înculcat, cel care ar veni să ți-l atace s-ar calma și o, oh, bine, boss, ești am oh, bun. Am înțeles, am Și înțeles. atunci uh, ne bazăm pe treaba asta, dar cel mai important este vezi să-i pun pe ei în pagină, pe oameni, pentru că nu toți sunt specialiști ca tine în uh, moderarea unei emisiuni, cum nu toți sunt specialiști ca mine în dresaj. Da, și atunci corect. trebuie să, să învățăm pe ei. Motoul pe care eu îl am este mișcă-te ca un dresor, ca să te asculte ca pe un dresor. Da. Probabil voi ați mai avut băieți aici care lucrau ei cu câinilor și erau foarte buni, uh-huh. dar aia e meseria lor. Hai să facem această aroganță. De exemplu, Bela este mică, hai fă o deplasare la pas încolo, faci o întoarcere și după aia te întorci la locul tău. Exact. Vezi, totul începe cu recompensă da. pentru că Uh, recompensa îi motivează să stea atenți, conectați și la un moment dat să se lase coordonați chiar și într-un loc ca ăsta. Gândește că Bela n-a fost spune despre aici. rasa asta? Este o rasă ușor de dresat? O, doamne, este una dintre cele mai uh, tari rase de lucru de pe planeta Pământ. Da. Pe Marte n-am fost, n-am văzut. <laughs> Dar uh, uh, este un câine cu o personalitate puternică. Dacă totuși nu lucrezi corect cu metode uh, potrivite, câinelui te poate confrunta. Poate spune, nu, asta nu-mi place. Corect. Și încearcă să te, să te taxeze. Da? Perfect. Da? Bun. Hai Chiamă să vedem tine. următorul cățel. Te da? duci la locul tău, da? Cu pas, frumos. Bine așa. Următorul cățel este... Este Beagle. Beagle. Dacă Beagle. observi, ce, ce vârstă are cățelul tău? 11 luni, deci toți sunt pe acolo, niște da, juniorași. Da, da, da, da, da. Uh, unii dintre ei, o să vezi, sunt uh, un pic mai uh, crescuți, Așa? dar, de exemplu, Beagle-ul este o rasă de vânătoare. Beagle-ul, când a prins un miros, da. observi, gata, e, e pap. Dar, unul din uh, secretele lucrului cu un astfel de câine da. este că folosești un miros mai puternic decât ce ar putea găsi pe jos și anume mâncarea, recompensa. Aha. Hai cu pas! Okay. Și ca să-l poți învăța să meargă lângă tine și să nu te tragă în lesă că sunt foarte da. mari trăgători, îl, îl pui să se compensă, să anticipeze că vine recompensa de sus, de la, din, mâna, din mâna ta. Și în momentul respectiv, câinele se mișcă, ești prea, prea într-o parte. Stai pe mijlocul covorului. Te întorci în fața ei și spui să treacă la pas. Uite, fii atent, o aliniere la pas. Ia să vedem. Așa, bravo, iubita. Cel mai frumos. Bun. Bravo. Deci ea este, ea este un câine da? care cândva a tras în ham foarte tare și a trebuit să o mutăm, să o transferăm okay. pe zgardă ca să o facem să meargă cu capul sus, nu cu capul jos. Perfect. Să mergem la următorul Haide. Uh, exemplar. Ea este Adina și următorul exemplar este Loki. Da. Wow. După cum observi, el este, mm, cum se spune, pământ de flori. Așa. Ce un pic, nu, glumesc, glumesc. Nu, este un arhi începător. Da. Uh, a început, are câteva ședințe, nu știu, 5-6 ședințe. Da. Și ce era să e? El este ciobănesc australian. Așa. Adina l-a căutat mult să găsească acest colorit pentru că, într-adevăr, îți iau ochii. Da, și are un colorit foarte frumos. Pentru că este atât de frumos, am zis, haide să, să populăm acest platou Așa. cu asemenea frumusețe. Dar, uh, de exemplu, uh, piesa de rezistență, ultima, ultima lui Uh, piesă, un LP, da. este uh, asta. Da? Când am, când am avut ultima ședință împreună, nu făcea deloc bravo, treaba asta. Și bravo. ce crezi? S-a dus Adina acasă și a zis, ce mă? O zi trebuie că, de da. tine <laughs> și dacă nu dai... Uite, du-te acolo la margine și fă tu chestiunea asta, fă, fă cunoștință cu el. Așa, da? Îi spui Cum? șez, da? Sit. Așa? Sit. Stai, lasă-l un pic să facă șez și... High five. Five. High five. Hai, Lucky, high five. Așa. Și cere, întinde mâna spre el. Mai mult. Vorbește cu el. High five. Hai, da? Loki, dai, nu trebuie să tragi. Nu trebuie să tragi. Așa, așa. exact. Asta e. Ah, ah. Loki, nu știe, uite, fii atent. Așa. Uite, hai, dă noroc. Haide, Loki, dă noroc. Hai, suntem doi mai maimuțoi, ne rugăm de tine. Hai, Loki. Da, mă, ce zici? Hai, Loki, așa. În sfârșit. Bun. <laughs> Da, nu hai, fă tu cu recompensa. Ia arată. Am la tine. Arată eu, așa, și cere cu... <laughs> Așa. Ana, ai mâncat Hai, înainte de a face ceva? <laughs> da, nu se mâncat. Poate. Asta e împotriva logicii dresajului, să știi. <laughs> să ia recompensa înainte de a face. Da. Bine, este, perfect. Da. Este... Da. Hai să facem o aliniere la pas. Hai. Bun. Asta e un lucru... Uh, hai încă o dată, te întorci în loc, spune-i. Bun, bravo. Wait. Și îl chem atât. Și... Hai cheamă-l. Vezi, în dresaj, unul din elementele cheie este să mai tragi și de le. știi da. de ce? Pentru că ei între ei comunică numai fizic, tactil, fără cuvinte. Uh, artificiile noastre sunt să tot atașăm un cuvânt până când la un dat face la comandă. Dar, în, uite, vezi? Da. Îi, îi recunoaște mâna și îi face. dar, mâna, da, da, da. Uh, la un moment dat el va fi un câine de film foarte bun la, la felul în care arată, știi, când, da, când vezi o da, gagică da, bine da, da, și da, da. subțire, zici, gata, s-ar potrivi de misiunea aia sau chiar într-un film. Ei, așa va fi el, dar mai învață. Perfect. Mai învață și va fi foarte Perfect. bun. Ok, hai Mergem la, la următorul. Ce zici de cea mică? Așa. Hai, cheamă, cheamă, vorbește cu ea. Ea este Luna, este Luna un cățeluș în vârstă de 2 ani jumătate. Bun. Și este prima oară, bineînțeles, într-un astfel de context, da. dar ea lucrează foarte bine pentru stăpâna ei. Uh, un mare challenge pentru ea era reactivitatea tipică terierului, este Jack Russell Terrier, da. tipică terierului de a sări la câini, de a se duce după pisici, de a face chestiuni. Mergi cu pas, vie. Hai, vorbește cu ea, cu mâncărică. Și ca să înțeleagă că stăpânul conduce, stăpânul este cel mai important din tot acest context, a, a început să lucreze cu recompense și să o provocăm în situații cu pisici, cu câini mulți. Asta este o mare, da, o mare da, da. treabă da. pentru ea să-ți dea între atâția câini, da? și să facă exercițiile pe care le le face în orice context. Adică dacă o duci uh, pe magherul, da? Da? Cu, cu tot uh, poporul, ea da. face alinierea. Hai să mai facem o dată alinierea și ne retragem. Ce, cel mai frumos la acest cățeluș este tipul de aliniere la pas. Ia, fă atentă. Vorbești cu ea, bine. Ia uite-o. Și te întorci din nou în fața ei și mai faci o dată, da? Bun. Deci vezi, pentru fiecare element vorbești cu ea. Așa? Și spui. Hopa. Uite, vezi? Bum! Și s-a pus lângă piciorul ei. Doamne, Dar ideea este să se pună cu atitudine. Știi cum e? Atitudinea contează. Atitudinea Asta contează, e totul. Da. Bun, mulțumim. Perfect. Așa? Și acum Ce avem el aici? este oh. Lungila Șef. oh. Ce frumos! Este Lungila Șef, este un um, whippet, un ogar, este pitic și el cât are? Un an și patru luni, e tinerel, nu mai e chiar așa pitic, avem da. alții mai mici ca el, dar este uh, un cățeluș care a avut probleme de atitudine. Așa. Da, era un timid, era, uite așa, era cu coada se gâdila pe burtă și a trebuit să-l scoatem un pic la, la lumină și să facem niște trăznăi în urma acestor exerciții. Și fii da. atent ce trăznăi facem. Așa. Hai, ia vină încoace. Ia, ia atent, du-te da. mai încolo un pic. Atât. Ia să vezi. Și, hai, și, ia uite-l! Oh, Dați-vă la o parte. Păi ce facem? Avem atâția muși pe noi și nu știm ce să facem cu ei. Hai încă o dată. Ia. Așa. Ia, mango, vină încoace. Ia să o facem pe aia tare. Fii atent. Și, hop. Ia uite-l, mă, băiatule. Stai drept, stai drept. Ia să te văd. Poți să te îndrepti? Opa! Oleu! Gata! Perfect! Și acum îl lași să sară Bine, Piticu. Bine, deci bine. asta este piesa de rezistență la acest marțafoi. Gândește-te că atunci când are loc, da, se duce, da, da, se da. duce cu viteza, aici facem culesă ca să nu aterizeze da. dincolo de cer. Exact, exact. Hai la locul lui. Perfect. Așa. Și Așa, da, ia uite ce am acolo. acolo. acolo. Vino tu. Așa. Am, am schimbat un pic regulile okay, jocului. Okay. <laughs> Da? Înțeleg. Ea este, poți să-i desfaci lăsa un pic. Da. Ea este Faica, șefă, uh, e ceva mai avansată. Așa. Uh, marele, marea provocare la ea a fost să să nu mai tragă în lesă. Deci oh. era în două picioare non-stop și lătra da, non-stop. Da, sunt da, niște da, câini da. foarte harnici, te întorci în loc și faci la fel. Și mai rapid. Ia să vedem. Da. Ia să de, vedem. Rapiditate. Să Hai, și. Ea vorbim? este Samoyed. Da. Da? Și încoace. Este Samoyed și uh, Samoyed care își dorește da. mai degrabă să tragă la o sanie decât să facă niște năzdrăvănii. Hai să o punem într-o parte. Unul din exercițiile tari la cățelușa asta spune culcat. Așa. Da, oh, dar dincolo de dormi, spune-i dormi, spune-i dormi. Ia, vină încoace. Mai mai, Ia. mai, mai, vină încoace. Cum să nu? Este foarte sociabil. Asta e un lucru bun. De da. exemplu, da. câinii Achita sunt minunați, dar sociabilitatea lor e sub nivelul mării. Da? Husky sunt mișto, dar sunt cu capul nori. Da. Ei, uite, Samuel e un câine care s-ar pupa în bot cu orice. Ia, cheamă Hai, frate, vine aici. Hai, Bravo. Hai, spune-i să doarmă. Spune-i, du-te aici. Cheamă. Așa alunecă un pic pe suprafață. Da. De aceea ne-am uh, ne-am uh, bazat pe treaba asta, spune-i. Bine, și facem așa, fii atent. Tantani, să avem o recompensă aici. E cu ochii cât cepele, dar secretul este așteaptă. Să nu se ducă decât când La... spui tu, ia zi. Liber. Ce trebuie să spun? Zi liber. Liber. <laughs> Încă o dată. Hai, spune acum. Liber. Hai, liber, fată. Liber. Excelent. Și, îi spui. Hai. Ăla este. Da? Deci, noi mai facem jocuri de Ia, ne, ne întâlnim mai mult și ea spune. Ia spune, da, spune și tu. Da, da, da, Bun, da, da. hai încă o dată. Acum vine Ana Maria, Perfect. te duci acolo. Așa, ia să vedem ce avem acolo. Da, da, este, ea este Ana Maria, ia gentuța. Este o maimuțică, până una alta, dă-mi o mie. mă, cum așa ceva. Ia să vedem ce face pitica. Imaginează-ți că ea este un câine adunat de pe drumuri. E, da. Deci este un maidanez pur sânge, da? Dar care, ca toți câinii de, de rasă, da? trebuie să facă educație. Da, da. Numai că, dincolo de educația de care a avut parte această cățelușă, am zis, nu, hai nu, să nu, da, facem nu. Da. mai mult de atât, da? Și atunci am învățat-o niște trucuri. Uite, Vezi tu gentuța asta? Da. Ia cheamă lângă tine acolo. Fii atent. O vezi, da? Da. Ia să vedem ce face ea pentru asta. Așa. Bine, drăguța! Bine, drăguța! Ce tare, Iasta bravo! Du-te mă de aici! Maidanezul tot maidanez, Maidane. să fim serioși. Da. Asta este, ea. O culege din toate pozițiile. Știi că dacă ar avea și bani gentuța, ar fi și mai bine. Exact. Măcar am, ne-am alege cu ceva. Bun. Deci Foarte astea sunt tare. niște tricuri pe care un om cu câinele acasă le poate face, da? Da. Gata, Ana. Mulțumim, mulțumim, mult. Uh, mulțumim tare mult uh, pentru prezența în studio. Mi-am dat plăcere. seama, am ajuns la o concluzie extraordinară, da? Uh, singurul care mă ascultă în platou ăsta e Finu. Ah, n-am apucat să-l întreb pe Cătălin. Nu știu cum l-ai dresat, dar eu m-am înțeles greu cu el, să știi. Zic, da. <laughs> Да,